Zima nam trochę odpuszcza. Już od jutra. Mróz w ciągu dnia do minus 7, minus 9 stopni. Witam Państwa. Marzna Słupkowska. W nocy na południowym wschodzie oraz na krańcach zachodnich ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska mogą pojawić się słabe opady śniegu. W wielu miejscach utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. Największy mróz od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie do minus 14, minus 12 stopni. Jutro początkowo lokalnie mglisto ale później słonecznie. Jedynie wzdłuż granicy zachodniej oraz na Podkarpaciu, gdzie niegdzie popruszy śnieg. W ciągu dnia mróz już słabszy, do minus 9, minus 7 stopni na wschodzie. E, najsłabszy z kolei na Pomorzu Zachodnim do minus 1, a w Kotlinach Górskich do minus 13. We wtorek sporo słońca i od minus 8 do minus 2 stopni. Nieco silniej powieje nad morzem. W środę nad ranem liczne mgły na wschodzie. Później od północnego zachodu w głąb kraju będą wędrowało opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Niemal wszędzie silniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 70. Odwilż na nizinie szczecińskiej. W kolejnych dniach trochę cieplej, ale jak to zwykle bywa, coś za coś. Częściej będzie się chmurzyć i padać. Do tego dokuczać będzie porywisty wiatr. Do zobaczenia wieczorem.